Okej, nu sitter jag här på toppen av Karvudden i ett litet eh, stenrös till strand. Stora Gla är ju reglerad så att eh, de verkar ha tömt dammarna rätt ordentligt. Men jag tänkte jag skulle visa här vart vi har gått. Ska se om jag får lite... Så att det här är ju Stora Gla, sjön jag sitter vid nu. Just nu sitter vi här ute på spetsen på någonting som heter Östra Kalvudden. Allra längst ut där. Och vi började idag vid två, uppe vid Lenungshammar. Där det finns lite information, där jag gjorde förra filmen. Och så ska vi se om jag har en liten pinne här så jag inte behöver peka med hela, hand, hela fingret. Så då började vi att gå, gick längs den här vägen svängde vi av här och så gick vi på den här prickade linjen som är en naturled som i princip handikappanpassad. Eh, och där jag har ju Liv med mig, hon är ju sju år så att vi tänkte vi tar en liten försiktig tur. Men i alla fall, vi gick här. Och så gick vi upp för stor backe. Och här nu började just, så fort det blev, här lämnade vi ju den här naturleden och handikappanpassningen här bara ute i skogen och backigt. Och så korsade vi, gick nedförsbacke, ut här, blev lite flackare, kom ut i vattnet. Och första vindskyddet här, det ligger två stycken på toppen av kallbloden här. Det var helt tomt. Och sen är vi ute på spetsen här nu. Här var det fullt av tyskar. Säkert fem tält. Och nu är vi här ute på den här yttersta toppen. Och ska vi se. Jag vet inte om det syns där men. Där borta kan man se Glava glasbruk. Som är då. Jag sitter där och så rakt över vattnet. Glava. Så imorgon då är tanken att vi bara går tillbaka samma väg upp till Enungshammar. Så ja, det var det. En liten rapport från eh, Glaskogen. Och eh, ska hitta något platt ställe och sätta upp tält. Nackdelen med att komma sent. Alla platta ställen är redan tagna. Så vi säger så.